together. कॉमेडियन भारती सिंह लंबे समय से टीवी स्क्रीन से दूर हैं। उन्होंने पिछले साल ही बॉयफ्रेंड हर्ष लिम्बाचिया से शादी की हाल ही में अब भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनका कोई झगड़ा हो गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि एक्टिंग कर रही है वीडियो में वो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रही है वीडियो में भारती हमारी अधूरी कहानी गाने पर रोती हुई नजर आ रही है वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यार देखो मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ मैं कॉमेडी ही नहीं इमोशन भी फील कर सकती हूँ इस वीडियो को अब तक 8 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है भारतीय के वर्क फ्रंट की बात करें तो खतरों के खिलाड़ी सीजन नाइन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ अर्जेंटीना के लिए रवाना हो गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कॉमेडी के साथ साथ भारतीय खतरनाक स्टंट कर पाएंगी